Alléluia. choix nous a tout donné. Nous voulons le proclamer encore. Parce qu'il est Seigneur. Oh Seigneur, sois glorifié encore. Hey. J'ai longtemps cherché, je ne l'ai pas trouvé. Dans le monde entier, oui, jusqu'au jour